Yo, what's up, ladies and gentlemen? It's your boy, Prof. Real name, me. I don't totally know gimmicks, but you already know, though. Hey, um, today I'm reading you the Constitution of Eswatini, specifically Chapter 3, Protection and Promotion of Fundamental Rights and Freedoms. So I'll be focusing on just three. It's gonna be protection of freedom of expression, protection of freedom of assembly and association, and last but not least, protection of freedom of movement. So um, if you're new to the channel, you know what it is. There's a subscribe button down there. Please go just smash that little button there hit the button and get content every time I upload. And well, if you're already part of the family, welcome back. But hey, with no further ado, let's go into it. We're reading the constitution in Siswati. Protection of freedom of assembly and association. Kuvikeleka kwelungelo lokuhlangana kanye laba nalabanye. 25 1 umuntu unelungelo lekungenela imihlangano yekuthula kanye nekutimbandakanya nalabanye 2 ngaphandle kwalapho ativumele yena ngekwakhe akukho umuntu loyovinjelwa ukuthi angenele imihlangano yekuthula noma atimbandzakanye nalabanye lokhu kusho ukuthi lilungelo lakhe lokungenela imihlangano ngokukhululeka kanye nekutimbandakanya nebantu ngenhloso yokuthuthukisa nekuvikela tifiso takhe nekuvikela tifiso takhe 3 kude lokusemthethweni noma lokuvunye lokuvunyelwa ngumthetho lokuyawuthathwa nekutsi sekuphambana netimiso talesaga uma lowo mthetfo ulawula kutsi a loku akwentiwe bude kube khona kuvikeleka kuphepha kwesive kugcina kwemthetho kuhlanteka kwemimango kanye nekutiphatha kahle b lokhu akweliwe kude kuvikeleke sithundi emalungelo nenkululeko yalabanye noma C akube khona tincabekelwane letitsite kubantu labasebe labatisebenzi tembuso ngaphandle ke nangabe leto dimiso noma lokho lokufanele kwentiwe kubonakala kuyintfo lengahambisani nenchubo yentsandvo yebantfu 4 nekunga kutsatseli phasi kwenaba kwaletimiso letiku 2 ngenhla kude lokusemtsetfweni noma lokuvunyelwe ngumthetho lo kuyawuthathwa ngekuthi sekuphambana netimiso talesigaba uba uma lo mthetho ulawula a ngekubhaliswa kwetinhlangano temanyonyana etisebenti tinhlangano tebaqashi tinhlangano telubambiswano kanye naletinye tinhlangano lokutawufaka ekhatsi netimiso letihambelana netindlela tekubhalisa kanye nekuthi yini ledingekako ukuze tinhlangano tibhaliswe kuphinze kubekwe nemithetho leshoko ukuthi imihlangano letsite ingenelwa ukuthi ibhaliswe nayingenato letimphawu letifunekako noma B kutsi noma nguyiphi kuleti nhlangano lokukhulunywa ngato ku A ngenhla adivinjelwe ukuthi tichube umsebenti wato uma ngabe atikabhaliswa ngalokusemtsetfweni 5 umuntu akayuphocelelwa ukuthi ajoyine inhlangano letsite kuvikeleka kulilungelo lekuhamba 26.1 umuntu akayukwemukwa lilungelo lakhe lekuhamba ngekukhululeka Lokhu kusho lilungelo lokuhamba ngokukhululeka lapha kaNgwane. Lilungelo lekuhlala noma ngokuphi lapha kaNgwane. Lilungelo lekungena lapha kaNgwane. Lilungelo lekuphuma lapha kaNgwane. kanye nelilungelo lekuvikeleka ekutheni angaqoshwa lapha kaNgwane. 2 kuvinjelwa komuntu lobanjwe ngalokusemthethweni ukuthi akhululeke ahambe noma ngikuphi akuyawo akuyuthathwa njengesento lesiphambene nalesigaba 3 kude lokusemthethweni noma lokuvunyelwe ngumthetho lokuyawuthathwa ngekuthi sekuphambana netimiso talesigaba uba uma lowo mthetho ulawula ukuthi hey kuvinjwe ukuhamba ngekukhululeka kule live kuhlala kule live noma kuphuma kule live uma loko kuhlose kuvikela kanye nokuphephisa timpilo tebantfu noma kuhlose kugcina kuthula B kuvinjwe kuhamba ngekukhululeka kwelive kulelive kuhlala kulelive lilungelo lokungena noma ukuphuma kulelive kwemuntu noma abantu nangabe lokho kuhlose ukuthi kube khona kuvikeleka kuphepha kwesive kugcino komthetho kuhlaleka kwemimango kanye nokuthi phatha kahle ngaphandle ke uma ngabe leto dimiso setibonakala ukuthi atihambisani nenchubo yentsandvo yebantu C akulalelwe sinqumo senkantolo lesithi akuvinjwe kuhamba nekukhululeka kulelive kuhlala kule live lilungelo lekungena noma kuphuma kule live kwemuntu nangabe lowo muntu alahlwe liqala enkantolo noma nangabe lokho kuhlose ukuthi lowo muntu avele emva kwesikhashana enkantolo ake udekiswa liqala laleso sendo lasendile noma kutewu thathwa leto tinyathelo letithathwa nakutawuthethwa liqala noma kumelwe ukuthi indzaba yekuthi lowo muntu sewuqoshiwe lapha kangwane ikhulunywe d kuvinjwe kuhamba nekukhululeka kule live kwemuntu longenabo buve bale live e kuvinjwe kuhamba nokukhululeka kule live kanye nokuhlala nokukhululeka kule live kwemuntu losisebenti sembuso f loko akwentiwe kude kuhanjiswe kule live umuntu lokufanele atekiswe liqala noma ajeziswe ngalokusemthethweni kulelinye live noma-ke ayodonsa sigwebo sakhe lesiphume enkantolo yalapha kangwane kulelinye live noma g uvinjwe lilungelo lemuntu le kuphuma le kuphuma lapha kangwane khona lowo muntu ake ufeza tonke tidzingeko lafanele atende ngokomthetho 4 Nangabe umuntu wemuke emalungelo okuhamba nokukhululeka ngalezi ndlela letibhalwe ku-3a aqele emva kwetinyanga letintsatfu avinjiwe noma emva kwetinyanga letintsatfu ente sicelo lesifanako indzaba yakhe itawuhlolwa libandla licondzisa tigwegwe lelikhululekile futsi lelingavuni muntu sihlalo kwaleli bandla uyawukhonjwa lijaji elikhulu kulabo bantu labanelilungelo lekusebenta njengabameli attorneys noma bameli labakhulu advocate labanelilungelo lekubamba tinkulumo letisetulu emthethweni lapha kangwane naleli ba 5 naleli bandla selihlola indzaba yalowo loyimuko emalungelo ekuhamba nekukhululeka wabese wena siqelo njengoba 4 abeka leli bandla liyokwenda sinqomo kulowo lolibekile mayelana nesidzingeko nokubaluleka kwalo kwaloko kuvinjwa ngaphandle nangabe umthetho usho lo lolibekile leli bandla uyocinzeteleka ukuthi atithathe lezincomo taleli bandla 6 kude lokusemthethweni noma lokuvunyelwa ngunoma ngusiphi simiso semithetho nemihambo yakangwane lokuya uthathwa ngekuthi sekuphambana netimiso talesigaba uma lowo mthetho vumela ukuthi akavi akavinjwe ukukhululeka kwa akuvinjwe ukukhululeka kwanoma ngubani lohlala kuleli lakangwane well that's it for today um, a bit of the constitution that actually speaks to like the right of association movement and assembly so um, you know what it is you know what to do. You see that subscribe button? Please hit it so I can get encouraged to bring more content. Hit the like button as well. Peace. Maswat